Командиру танка очень не нравится это здание. Но снарядов осталось немного, а боевая задача прежде всего – Ракета задела препятствие, за которым механик-водитель старался прятать танк. Взрыватель срабатывает в метре от танка, кумулятивная струя достигает его, но не причиняет ему особого вреда. Тут же ответный выстрел – командного пункта докладывают. Задача выполнена отлично, все цели поражены, повреждения танка незначительны. Снаряды закончились, и экипаж получает команду возвращаться. Внезапно выстрел гранатометчика слева. Граната проходит выше. Пусть танк быстрее уходит. Корректировщик, дай команду срочно уходить. Э, Танк уходит. Гранатометчиком займутся другие. يلا اطلع اخ هلا حبيبنا الحمد لله على سلامتك Привет, дорогой, с возвращением. وينك <laughs> Что случилось? У тебя все ухо в саже. نسي Все нормально. الحمد لله على سلامتك خش شارع موطة لك تاني خازف وين اجى عطرب اجى علينا يا زلمه Как он в нас попал? Не видели куда? Сбоку. والله من بيت التراب Энергии кумулятивной струи оказалось достаточно для воспламенения блока динамической защиты, но недостаточно для его срабатывания. Осколки хвостовой части ракеты валяются на броне, а один из них застрял в корпусе прожектора. Тем временем в центре бой вокруг колледжа близится к развязке. Go! Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.